ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ನಾನು ಶಫೀಕ್ ಮೈನಿ ನಾವು ಈಗಿರೋದು ಎಗ್ರಿಚಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಜುಕಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೌಹರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುವಾದಂತಹ ಯಾರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ wait, wait. I'll, yeah, so, I want more information. Get try. I'll direct ke call. What? ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಿಡಾಸ್ ಬಿಲ್ಬೇಕಿಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಗಿಟ್ರಾ ಅದು ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಂ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಕಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ರಸ ಅಲ್ಲ ಬಚ್ಚು ಅಲ್ಲ அதில் மீன் பண்ண காண்டைங்க അതെ സൂറല്ലേ ഗാർഡൻ അല്ലേ സൂപ്പർ ഗാർഡൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പുറ നല്ല ഗാർഡൻ അവിടെ അപ്പുറത്ത് കാണും അപ്പുറത്ത് എത്തിച്ച് റീച്ച് ആയാലും നല്ല നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടും അല്ലേ ಇದೇನು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಟ್ರ್ ಪೈಪ್ ಇದು ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬರಂಗಳ ಟಿಪ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋಟ ಗಿಡ ಇದೆ ಸಪೋಟ ಇದೆ ಹಣ್ಣು ഇവിടേക്ക് എത്ര ടൂറിസ്റ്റ്മാർ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഈ എന്തും ഇല്ലാത്ത ഈ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റിന് ആ ടൈമിങ്സിൽ എത്ര ടൂറിസ്റ്റ്മാരുണ്ടാവും ഒക്കും ചില ടൂറിസ്റ്റ്മാർ മഴക്കാല മഴന്റെ ടൈമിലുണ്ടല്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ലൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം അവിടെ അല്ലേ ആ ഇതില് ഡാമിൽ തണ്ണി അളക്കുന്നറില്ലേ സൂപ്പർ ലൈറ്റിങ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ പള്ളിക്കര ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നില്ല <coughs> ಬಹಳ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಾದ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ವಾವ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ <clears throat> ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಬೋಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹಳೆ ಬೋಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆ ಬೋಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆ ಬೋಟು ಹಳೆ ಬೋಟು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆದರ್ಕೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಹಳೆ ಬೋಟು ಫುಲ್ ಹಳೇದು ಹಳೆ ಬೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಂಗಮೆ ಜಂಡಲ್ ಪೋ ಜಂಡಲ್ ಜಂಡಲ್ ತಾ Yeah.